回到了北投市场，因为上一集跟北投说书人一起来北投市场的影片，很多网友呢在下面留言很多北投市场附近的美食，所以我们今天就回来北投市场一趟，要把网友介绍的美食再试一遍。那我们就开始吃吧。 而且它柠檬真的来真的，不会太甜，是蛮爽口可以吃的，真的蛮好喝的，这个推荐。那我们继续吃下一家。